Azért gyűltünk itt össze! Azért gyűltünk itt össze! Hogy öt percet áldozzunk a tisztességért! Hogy öt percet áldozzunk a tisztességért! Az igazságért! Az igazságért! És a szabadságért! És a szabadságért! Hát nagyon örülök, hogy, hogy volt, volt, nem tudom, fogadókészség arra, vagy, vagy hogy a, a, amit az előbb, az elmúlt néhány évben csináltunk, az, az így az így előhozta azt emberekből, hogy, hogy, hogy legyen igény a folytatásra. És én ezt egy nagyon nagy dolognak tartom. Mi is, akár csak önök! Mi is, akár csak önök! Kedveljük a napi a kényelmet! Kedveljük a napi a kényelmet! A szokás biztonságát! A szokás biztonságát! Az ismétlés nyugalmát! Az ismétlés nyugalmát! hogy érezted magad? Jól, abszolút jól. Te gördülékeny volt. Jól jött ki a dolog. A szavakban rejlik a lényeg. A szavakban rejlik a lényeg. És mit üzensz a világnak? A világnak? Hát mm-hmm. mondjuk azt, hogy, hogy ne siránkoz szerveződj. Igen, ezt mi is megtapasztaltuk. Köszönjük szépen!